Düşman görüldü. Marked a location. Marked a location. Marked a location. Düşman görüldü. Defend the mark. Düşman görüldü. Düşman görüldü.